a non ten biodiversidade ningunha, digamos. Aquí o único que se enfoca é o productivismo económico, ni máis ni menos. Eu o que entendo que é un monopolio puro duro, o sea, eh, ti sete eucalipto, eh, o lle vendes a Ence, por medio de outros rematantes, pero ao final sempre se focaliza na mesmo. O final é, eh, é, a, é, eh, é a pasta de papel, o sea que ao final se convirte nun monopolio eh, manexando os prezos, a alza ou baixa segundo de interese, eh, e ao final manexa o mercado e en certo modo están manexando tamén a política forestal porque cada vez eu vexo que o eucalipto pois non ten freo, cada vez se está plantando máis porque a xente non sei, supoño que por unha política mediática pois se está entendendo que o único rentable no monte hoxe en día é o eucalipto. o que se está aproveitando é do mercado, o sea, o que intenta é acaparar o máximo posible, o máximo dos ámbitos, tanto no, nas propiedades forestais, porque intenta eh, convencer a súa maneira os propietarios para que se adiran a plans eh, de xestión con ENCE, eh, por, por medio de certificación forestal, e tamén eh, pois eh, abarcando o que eh, a compra de madeira con pois rematantes, supoño, ou con madeireiros que traballan para ENCE e eliminando os que non están dentro da súa, das súas redes, vamos. En certa medida supoño que A ver, a prevención do lume nas zonas onde eles eh, teñen a xestión, entendo que sí. Eles fan as medidas preventivas porque están obligados pola lei, entonces aí non se mollan. Pero no resto dos propietarios forestais, se supón que cada propietario é responsable do seu monte, non? Eh, eles o único que fan ao final é beneficiarse da madeira. Se arde, eh, o que perdeu o propietario, non eles. Claro, eu penso que a maior parte dos eucaliptais son masas ou extramaduras ou zonas onde realmente non, non hai vocación forestal para ningunha outra especie, sería a vocación sería eh, a zona de Matogueira, entonces, pois, pues, bueno, a xente por buscarlle un rendemento planta eucalipto que nunca vai ser viable, porque realmente creo que eh, só fai falta facer un percorrido pola costa galega para mirar que moitas zonas eh, os eucaliptais están totalmente defoliados, están totalmente moribundos e, e que nunca van a ter un aproveitamento económico porque non medran. Moitas veces depende dos concellos, que xa se sabe como funcionan moitos deles, porque aplicar a lei resta votos, entonces non interesa eh, aplicala entonces aí está o problema. O problema é que eh, moitas veces eh, as fincas se abandonan ou están as abandonadas ou nos núcleos rurais, os perímetros dos núcleos están como están porque non se aplica unha lei que se debería aplicar simplemente por iso, polo, polos votos. Dramáticamente o, o pudemos ver polos, polos lumes que tivemos. As persoas que morreron en, en estradas, tanto en Galicia como en Portugal, foron todas en estradas eh, rodeadas de, de eucalipto principalmente, o piñeiro, e é bastante impensable pensar eh, esas circunstancias en zonas de carballeiras, por exemplo, onde o lume baixa moitísimo e sería imposible que un coche ardera, ou prácticamente imposible. E hai estudios que demostran que a velocidade de propagación, a altura da chama, a potencia, é maior nos eucaliptais que, que nas zonas de frondosas. Moitos dos montes que están eh, eucalipto, que como foi o Monte de Coruso cando se heredou, cando os veciños e as veciñas reclamaron o monte e o volveron a conseguir, eh, as tres especies que había era eucalipto, piñeiro e acacia. E o, aquí a clave é ter ganas de de buscar un equilibrio entre a parte económica e a parte ecolóxica. Entonces, ir mudando esas partes de eucalipto que che van dando cartas para ir eh, pues recuperando regueiras, eh, facer cortalumes verdes con frondosas, intentando buscar ese equilibrio. Non un, isto non vai ser un cambio de un día, nin de 4 anos, que, que é o período que parece que todos nos poñemos porque hai eleccións, isto é un cambio que, que vai ser para nosos fillos, para nosos netos. E penso que a visión ten que ser esa. Non podemos querer cambiálo xa, pero temos que empezar en algún momento. En Coruso, por exemplo, en 20 anos transformamos 50 hectáreas de, das que había de eucalipto en 50 hectáreas de frondosas. O galla todas as comunidades de montes de, de Galicia levaran en riba ese cambio, sí. xa serían moitas, moitas hectáreas. Mm. Eu creo que o verdadeiro problema están nas propiedades particulares, nas non veciñais. Sobre todo nas comunidades de montes sí que se ve moito máis palpable o freno de, dos eucaliptos, non? Eh, eu creo que moitas delas están empezando a dar conta da problemática. É moi cómodo, como é o caso do eucalipto, ti plantas e dentro de 12 ou 14 anos vas, cortas e te marchas. Levas os cartos. Se queres plantar outras especies necesita uns tratamentos e queras que non é unha especialización. O sea, é un signo de identidade do povo. E sí que é certo que o abandono do rural, eh, non sei se intencionadamente, o que leva é que a xente pense que o rural non vale para nada. Eso o que fai é poñer en mans da xente que ten cartos ou das grandes empresas pois, o suelo a precio baratísimo prometendo man de obra, prometendo un montón de cousas que ao final, bueno, se sabe que nunca chegan e o único que chega é a expoliación do, expoliación do suelo ou dos recursos. Eu creo que a clave está eh, nun fracaso de política forestal eh, non funciona, levamos máis de 20 anos cunha política forestal que cada verán eh, sempre acaba no mesmo, lumes, lumes e lumes. Entonces, pois eu creo que fai falta cambiar iso. O que fai falta é ordenar o monte, poñelo en valor e non só con plantacións ou máis ben cultivos monoespecíficos. O monte é moito máis que madeira. Hai moitos outros recursos que son tan importantes e que non nos fixamos neles e que sí que realmente pode estar o segredo niso. Sí que pode crear postos de traballo como cultivo de setas ou castañas ou apicultura ou non sei, non sei, haberá que estudiar un montón de recursos que realmente están aí parados simplemente porque o potenciamos só no valor da madeira. E eu creo que é un grave erro. gustame ser práctico ou intentar eh, acceder ás cousas que en realidad penso que podo cambiar ou así. Entón, neste tema dos lumes, sí que penso que en tres factores que influen aí nos lumes, quen lle prende, que penso que é un problema moi grande, con moitas variables, que é moi difícil de atallar no, no país, eh, descartaría a nivel persoal eh, o tema de, do clima que influe tamén a hora de que os lumes esa máis grandes, máis pequenos, o famoso 30-30-30, vaise producir, entón eu tampouco podo actuar aí, eu refirmo a sociedade, a sociedade normal. Pero sí que no tema do que arde, sí que podemos actuar. Entón, sí que facer unha xestión ordenada do monte, eh, ter, ser consciente das especies que, que, que metemos, o tema dos monocultivos, eh, acotalo polo menos, intentar iso, buscar esas equilibrios entre a parte ecolóxica, que todos, a todos nos gusta ir a pasear polo monte, mirar animais, mirar especies de árboles distintos, non estar nun monocultivo onde te metas faga máis calor debaixo do das árboles que, que fora, nos gusta ir e ah. refrescarnos, por exemplo, pois esas cousas, aí sí que podemos actuar presionando nos nosos povos, nos nosos veciños, porque podemos informalos polo menos. Sí, é certo. Eu penso tamén que ten que ir por ese camiño. Ten que traballarse a nivel local. Eu creo que non queda outra. E ao final eu penso que a poboación, eh, sobre todo neste momento, está moi receptiva. O que si sí é certo que tiene unha bifurcación de camiños que tes un eucalipto á dereita e unha carballeira á esquerda, se vas paseando nadie se lle ocurre meterse pola, pola, polo eucaliptal. Todo o mundo se desviaría consciente ou inconscientemente hacia o mesmo camiño. Eso significa algo, eso significa o tipo de monte que queremos, polo que queremos pasear. entonces bueno, pois pues haberá que mirar outros términos que non só sexan económicos. O monte é moito máis que iso e despois tamén eh, bueno, eh, que somos un pobo que levamos décadas maltratando o territorio. O sea, dúas terceiras partes do noso territorio machacamos continuamente, continuamente mirando para outro lado. E é hora de que a poboación desperte un pouquiño. Eh, con isto de que parece que o noso monte, pois como chove e as cicatrices dos lumes ou das agresións que se lle fan, pois pasan moi rápido, pois nada, eh, parece que non fai dano. Pero cada vez as cicatrices están máis, máis tempo no monte. Entón, iso temos que mudarlo.